calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan oo walaashiin farxiyo nuur oo idiin wada mar kaliyo video cusub insha allah maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan yar inta waxaan ku haystaa laba xaba cambe ah eh, oo ujeediina amaleynahay laba xaba moos ah eh. buskuudka abuwalad oo ujeediina amaleyna maasha allah cabitaan aada iyo aad u nafaqa badan waaye baraf baraf waa u taqaaniina amaleyna intana waxaan ku haystaa caano caanan ku haystaa caanaha gasaca caadiga oo aan soo qasay insha allah intaasuu ka kooban yahay waa afar sheeh cambo moos iyo buskudka iyo caanaha waay barafkiis korto waa lagu darsadaa soomaha caritaankaas marka intaasuu ku saabsan yahay insha allah fadlan haddaa ku cusubtahay janaalka subscribe saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhac video walbo cusub aad soo gelsho like saar comment qurux badan hoos nooga soo qor sii shaar garay haddaad video weena ka heshid asxaabtaada la wadaag intaasna waa codsi insha allah asxaabta hore u joogtay iyo asxaabta cusubba dhammaantiin soo dhadhawaada waa idiin soo dhaweynaya insha allah haddana waa fiiqanaynaa cambaheena waa fiiqanaynaa hor horaa usoo dhaqay asxaab haddana waa jarjarinaynaa fiiqanaynaa macnaha marka hore qubka ka fiiqaaya insha allah أفريقيا وجدينا هنا waakana asxaabey waa soo dhameeye halkaaneeto saana u fiiqaa sawiran xabadka kala soo fiiqa haddana markaan jarjara ayaa idin tusaa insha allah isla socod wanaagsan hesxaa waakana waa soo fiiqe oo jeediin saa usoo fiiqe haddaan jarjarayaa insha allah أصحابي إن شاء الله لكن أصحابي أسود المية جيسي مرتك سود المية كتب عندنا وحير ويا لك جرويا وجيتنا عملنا تعرف تجرجرة عم بجرجرة قفا أخون الملانو marka waa soo dhameyna insha allah dhammaantiis waa soo jarjaraayo e markaan soo dhameeyo oo mooskaan kusoo daraa idin tusaa insha allah wax kale aan ku dardaraayo isla socdo wanaagsan waa kana asxaabe hadda mooskaan kusoo jarjaray iyo cambihii aan meesha kusoo riday hadda waxaan ku daraya buskudkii waa soo furayaa buskudka hal bac laba bac waxaa rabtid ku darso ana hadda faamiliga dhan aan u shiidooya cabitaanka mana rabo bibiyo ma ka dhigi rabaa siinaan ka dhigi rabaa sida furlaato camreeto aan ka dhigi rabaa wakaasa waa kusoo dhameeyay labada bacbo ebeer waaye ya hadda waxaan ku darsanaynaa caanihii haaf gadaal ugu daraya insha allah waxaan kaloo sokortaan ku darayaa hadda haddana qiyaastaada ku darso barafka markaan cabaar shiido kadib haddana ku korshiidi rabaa ma marka cabaar shiido uu dego kadib haddana barafkaa ku shiidaya ujeediin barafkaasoo ku shiida soo shiida insha allah waa idin tusaa asxaabeed socod wanaagsan asxaab wakna waa soo shiida garaafaa kusoo diyaariya ma soo miirin because waxba qashin malaanmaho maasha allah waa kaasa hadda waxaan sameynayaa waxyar fiintaan galaaska ku sharxaya citaankan haddaa barataan insha allah haddaa soo tijaabishaan waa ka sheekeyn doontaa ujeediina umalina saasa ku dhexlaya waa kaas haddana fiintada maka badinaayay waxyar la dhifaq dhifaq ku siinayo insha allah ujeediin cabitaankiisu kusoo baxay waaw maasha allah rasiina waa ujeediina umaleyna ya alaabtan waxaa waaye naagti cayil u baahan ay ninka cayil u baahan يا كنا اسحبي يا هو وكسان عند العيتان فروح بدل معان بدل يا بدل كيس انا حوالي ما شي كان كر والله انا اللي انت oo idiin dhadhamiye maasha allah aada u macaan badan yahay hadda ciyaalka aa u baahantayna ku cayilaan maasha allah aaday ugu fiican tahay waa ujeediin cabitaan qabow maasha allah macaan badanaa idin dheh yaa nafta ku qabooji waa kan nafta uraane ala dhahaa magaciisaba maasha allah asxaabi akaasa yaa amaantayaan ka badinine ama afkaaga kaagama horeysa maqli jira mugtaha sha allah cabitaan macaan badan waa asxaabi halaga faa'idaystay insha allah soo tijaabiyo sidinku soo baxo iisoo sheega insha allahu tacaala commentiga igu soo sheega waa halaga faa'iidaysto insha allah cabitaankeeni macaanka badnaa quruxda badnaa waakana insha allahu tacaala fadlan haddaa ku cusubtaa janaalka subscribe soo dhawo gambaleelka furo suu kugu soo dhac video walba cusub oo aan soo gelsho like saar qurux badan hoos nooga soo qor asxaabta hore noola joogtana hanaga soo dhisan commentiga laagta insha allah waa mahadsantihiin inta cusub inta hore noola joogta dhammaantiin waa idinka mahad celinaa walaalahayga sida quruxda badan oo ay idila socotaan mar walbo commentiga quruxda badan igu soo dirtaan iyo daawataan waa idinka mahad celinaya kuni kow jeer inta kuma koobi kuma soo koobi karo waxaan idiin qabo ama qalbiga idinku haayo kuma soo koobi karo inta sababtoo idinkaa wax walba iga dhigay yah wax yar waqti yar ah waxaa iga dhigteen qof aada iyo aada wallaahi bilaah muhiim oo ah iga dhigteen waa idinka mahad celinaya walaalahayga waa mahadsan tihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin yaa ilaaha naga dhiga kuwii jannada ku kulmo insha allahu tacaala waa kaasaha insha allah intaa kasoo gelin doono video cusub ama videoga video lamid ah sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu by by